تعال تعال نعم أرباب ليش مش لابسة الطاقية؟ تعال تعال نعم أرباب ليش مش لابسة الطاقية؟ يا كامل يا حبيبي يعني ما معقول حاطط نكرك من نكر هالزلمة كل شوي ليش مش لابس الطاقية ليش مش لابس الطاقية طيب شو أعمل؟ يعني أبقدرش بس أشوفه يا أخي ما بعرف شو بصير لي شكله بيستفزني إيه؟ إنه شوف لك سبب ثاني يا أخي مو كل مرة ليش مش لابس الطاقية ليش مش لابس الطاقية زي شو؟ يعني المرة الجاية اطلب منه مي طيب وإذا جابها باردة شو كله بدي إياها سخنة وإذا جابها سخنة شو كله بدي إياها باردة والله فكرة صح خلص المرة الجاي تعال تعال نعم أرباب روح جيب لي مي بدك إياها باردة ولا سخنة أرباب وليش مش لابسة الطاقية؟